С вами снова я, Алена. И сегодня э, я вам расскажу вот о таком комплекте. Мы его покупали как? Ну, достаточно давно. Э, Но ну, не очень давно. Ну, можно сказать, даже в этом году. 2014. Ну, вот. И я вам все про него забывала рассказать. Он называется «Магик 55». Он стоил 700 рублей. Покупала я его в Линте. Вот. И сейчас я покажу, расскажу, что там внутри. Магический сундучок фокус-покус. Что здесь должно быть? Оранжевый маленький шарик, три игральные кости, одна волш... один волшебный стаканчик, одно яйцо с отверстием, одно большое голубое кольцо длиной 75 миллиметров. <laughs> Одно большое голубое кольцо с, отверст... а, с, прорез... с прорезким длиной 75 миллиметров. Одно маленькое голубое кольцо длиной 25 миллиметров. Одна волшебная палочка, одна упаковка волшебных спичек – но предупреждаю вас, здесь упаковка волшебных спичек, ее не будет. Вы можете положить обычную упаковку волшебных спичек. Можно ее называть волшебной спичек. У меня вот не было упаковки спичек. Я ее докладываю. Синяя трубка 45 миллиметров. Белая веревка батареи с половиной миллиметров, длина 100 сантиметров. Четыре поролоновые губки 15 миллиметров. Инструкция. Одна черная пластиковая вкладка в коробку. инструкция. И здесь вот много всяких 55, короче, фокусов. Фокусов, фокусов короче. Так. Дальше я вам расскажу. Здесь у нас будут карты. это не карта, это мы откладываем. Здесь их 52 штуки. Их можно использовать и для обычных игр. Вот здесь и Джокера есть, красный и черный. Так, ну вот, короче, карты. Здесь шарик желтенький такой. Стаканчик волшебный. смотрится с отверстием. Коробок спичек обычные можно положить. И я туда несколько спичек положила, потому что там фокусы тоже со спичками. Так, потом в этом пакетике у вас будет лежать 4 поролоновые губы. сразу покажу этот фокус. Смотрите. у меня вот здесь кольцо поломалось, моментом его надо заклеить. На одну сторону я оставлю такую же. Вот так, смотрите, здесь, короче, закрыто, а то у меня рука болтается. Вот, мы делаем закрытие. Оп, и кольцо где-то, оно там защемляется. Потом выдевается. маленькое колечко, вот такое вот. Здесь еще точно такое же второе маленькое. Три кости. Вообще, это вот так вот одевается на волшебную палочку. Ну вот, так вот. Также здесь волшебная палочка вот такая. И сюда, там есть фокусы с платочком. Положите какой-нибудь платочек. Э, я положила, продаются 12 рублей, такие детские обычные, Они еще запахом всякие. Ну ладно, всем пока. С вами была Алена. В следующем видео я вам расскажу про разные фокусы магии 55. В следующем видео я расскажу, как платок превращается в яйцо. И расскажу вам секрет этого фокуса. Пока!